минус жыйырма градус цельсийде турган муз бөлүгүн карайлы муздун массасы беш жүз грамм бир секундада отуз беш джоуль жылуулук саны берилгидей аны ысыталы алгач муз жылыйт он мүнөттө анын температурасы нөл градус болот тагыраак эрүү температурасы андан соң муз жылыбайт ал ээрийт бул учурда муз толук ээримейинче температура туруктуу бойдон калат муздун эрүү убактысы албетте жылуу температурасынан көп Бул жол менен 79 мүнөткө барабар андан соң жылуулук берүүнү уланта берсек ал жылый берет графиктеги суунун жылытуудагы кыйшауу бурчу муздун жылытуу графигинен кичине экенин көрүп турабыз